як пройшли наші опороси. Особливо вчорашні. ну сьогодні ночі опорос як пройшов. Значить, у нас сьогодні ночі поросилась київлянка. От вона. В неї опорос всього-навсього два поросятка. Вон два порося. І все. Перед цим, то повне, у обізянки було теж двоє но ну, мы ей подкинули подкидышей. А сейчас прошла очередь Киевлянкина тоже два. Нюрка. Нюрки 10 штук опорос. Одного вона маленького придавила, а так 9 штук живих, здорових, це їм уже двоє суток, треті пішли, а ті тільки народилися. Що я хочу зробити? Обізянки не вже здоровенькі, їм вже 20 там, 20 днів. Поэтому хочу однюрки з 9 забрати трьох, кинуть до київлянки, щоб все-таки ну, хороша свиноматка, молоко, жирність хороша, вона витягне нормально налегке 5 штук. А 6 штук вытяне нюрка нормально. То есть молока всем должно хватить. И вот я сейчас хочу сделать під, підкидышек підкинуть. Сейчас я перекриваю тут перекриваю тут їм ходик. Півлянка, півлянка. Киевляночка. Хороший, хороший. О, молоко аж стріляє. Молока аж стріляє. Все нормально, все нормально. Сейчас мы... Цих двух сюда. А там возьму, сейчас понамечаю. Сейчас я маркер возьму. Ну воно ж, ну це ж таке діло, буває всяке. Перед цим я ж кажу, обізяна привела двох, а після обізяни ще була анф... Ета, Анфіса, її ми убрали теж привела трьох. Ну, тобто у них, оце ж вопрос мені задавали. А як м'ясна свиноматка? М'ясна свиноматка це от, де більше помісі Петрена. Свиноматка 50 на 50. От, допустим, що вона стабільна, в неї десяток. Или там обична біла свиноматка F. В них теж більш-менш стабільно. Ну, Бувають, мабуть, ексцеси, ну не знаю, в мене ще не було. А такі це в них е, в пределах норми, отакі от нюанси. Так, яких брати? Ну буду брати туди риженьких, так? Да? Їдеш один. А вони одинакові. Ну, тихо, тихо, тихо. вже буде подкидиш. Жемжечка підкидишка. Друга. Ну так, ці чуть-чуть, не набагато, але чуть-чуть більше. Ну зараз вони сравняються. І зараз я риженько цю. я їх намітив. Тут опять А тут. А... А тут а 6. Хай так і буде. Все. Нюрочка, Нюрочка. Ну я думаю, так буде справедливо, тому що, ну що ж там два порося. Понятно, що київлянку я обирати не буду, хай нічого страшного. Нічого страшного, я думаю, не произошло. Буває всяке. Бачите, було було нормально. Раз. Ну, в неї до цього три опороса було ілі 7, ілі 8 штук. В неї строго, в неї небагато, по 7-8 по штук. Оці ж поросята, це київлянки не до пороса, до опороса їх. Покажи перший. Оце ось з останнього її з крайнього опороса, це її поросята. Тобто їм виходить 5 там з хвостиком. Оце її от опороса до опороса. Вони хороші, і ростуть хорошо, і все. Ну, ну так вийшло. І от я не знаю, їх то небагато, чи вона зараз на них не накинеться і це відпустить. Я зараз, мабуть, тирсо їх вимажу. Отут там мокрі опілки її. Я їх зараз соберу і їх спробую вимазати. Самих поросят у, у її опілки. Тихо. Ну я пообтирав їх трьох штук. Пробуємо. Ну хай зараз поки посидять, типа в місті. Ну вона, наверное, вона, наверное, щось учуяла, да? Київляночка. Учуяла чи ні? І тут ми обрали грижовика і обрали е, брошкиного брата. Осталась одна брошка. Брошка піде зараз на наступний місяць на днюху. Хаті всі хай ростуть, поки обирати не будемо. Ну а так все, ефки покриті. Все, в принципі, нормально. Я потім київлянку покрию аматором, хряком, бо вона покривалася іскусственно а попробуй аматором київлянку і попробуй аматором обізянку. Як би не було, ось, допустимо, в обізянки. 9 поросят, всіх витягує хорошо, 20 днів поросятам отлично, жалоб ніяких не поступає. В неї теж молочність хороша і молоко жирне. Ну, і, е, і то це в неї такий опорос 10 штук, по-моєму, одного придавила, да, Вік вона? Не, це перший опорос такий, що 10 штук. Ну, правда, після двох. Тому сподіваємося, що і київлянка не підведе. Пробуємо пробуємо дати понюхати чужого порося. Та ще ж. Ці вже продумані оці. Вони вже знають, куди треба йти, що. Лягай, лягай, київляночка, лягай. Може вона розтіряла, що їх стало багато. Ну я не думаю, що вона розуміє. Їй що два, що десять. А вони ж теж привикли до своєї мами, правильно? І запах, і молоко, і все, а це їм теж стрес. Ну а що зробиш? Тут по-другому ніяк. Лучше так розподілити. Вони їх не треба підкармлювати, буде самого рання, тобто вона нормально їх витягне або молоком. І вони одинакові риженькі. Я сюди світлих під, підвибрав, щоб у неї світло рижі були, а в той темно рижі. Вон вони <laughs> ходять етой, толпой, толпой. Зараз буде лягати. О. А ви вы отсюда... Та ні, ті продумані. Ні, ті продумані Коль. Так. О. Все. Уходимо і наблюдаємо, що буде. Вона унюхала щось, оце ж її запах, оце ж вона нюхає. Чужий запах. Вони знають, що бігати треба, їм же ж двоє суток, а тим з метками. А ці, а ці новорождені, а ці вже продумані. Біжить туди, біжить. Давай туди, біжить. якась агресивна стала. Ну чого ти? Київляночка, чого ти? Все нормально, що? Запах твої. Вона онюхала, що не її. Просто що характер в неї покладістий, вона не сильно на них. Може їх ще закрити, щоб посиділи, да? Перемішав Да, Давайте їх закриємо, хай ще посидять. Вона не вистачає, нема в неї такої хваталки. А ну біжи. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. А так, хай трошки посидять, бо ризикувати, бо ще ще щось унюхає дуже швидко. Хай вони часик посидять, я лампу підніму, щоб не так їм жарко було. А цим по барабану вже. О, 20 днів. Скільки ти днів, Жевжик? Жевжик, да, не Жевжичка. Іди, іди. Іди. Хороші ліпешки. Так, ті, ті хай сидять, віддихають. О, і цим більш свободно, сосків багато, вибирай по два штуки на кожного чи більше. Якраз нормально буде. І ці всі темні, ті світлі, а ці посередині між темними і світлими. Ну, зараз підожду півчасика і спробую відпустити. Ну, для вас, для вас це буде зразу. А я все одно спробую, як вона, ну і вам покажу, як вона прийме. Просто що не різко, треба, да, спішити не треба, зараз маленьке время прийде, пройде і я думаю. Вони зараз перемішаються. Вона унюхала щось, вона і неспокійна і стала. Вона по-любому щось заподозрила. У них же запах дуже-дуже хороший, чіткий такий. Ну не вистачає поросят, щоб там така дуже агресивна, нема такого. Чого ти бунтуєш? Пойми, тобі краще откормити 6, чим 2. Ой, 5, чим 2. І вона акуратна така не дава київлянка. Ну, я думаю, нормально все буде. Підкидували і більше, і нормально було. Ще й пішли туди до морди. Вони відділилися, типу віддільно три. нормально реагує, да? Вони ж то і не голодні, щоб там зразу молоко. Та ж їх понакармлювала перед от'їздом. Та їх підготувала на от'їзд. Так, київляни? Ну а так, в принципі, і підкидують. Там е, Можна їх чимось попшикати, якщо є якийсь ароматизатор, щоб равномірний був у них запах. Ну, а в принципі, отак он її порося полізло на неї, а те рядом. Ну, вона вже зараз. Тут аж у клітки теж запах її, вони ходять по клітці. Це ж її запах. Ці вже такі матьорі, матьорі, що їм двоє суток, а ці тільки новорождені. І ті привикли в тому углу, в правому углу спати, а не під лампою. А ці наоборот сюди, мабуть, привикають. Ну, думаю, все нормально буде. Так що опороси, в принципі, пройшли. Поросят, ну, скільки є, скільки є. Я думаю, раді тому, що є. Ну, а там хотілося б, звісно, більше, ну що є, то є. Тобто там, виходить штук 20 є. Дай Бог, щоб всі були живі, здорові, щоб всі вижили. І я думаю, все буде нормально. А цей диви, поліз, поліз, мамка ж нова, не пойме що. Це ж під, підкинутий. Ага, ось вони. Ідуть, ідуть. Не поймуть що, вони самі в шокі. А де ж наші браття, сестри? Нема в другої клітки. Вам так буде краще. Ви як підростете, потім все поймете. Молока буде багато на вибір. Ситі будете. А так, що будете битися за кожний сосок. А так все всім хватить. Так буде лучше для вас. В любом случае согласиться. А в нюрочки. А в нюрочки все отлично. Все отлично. Ну дай Бог, я ж кажу, дай Бог, щоб вони вижили, щоб все було хорошо. І да, я ставив е, дві свинки ремонтні. Ось одна і он друга. Попробуємо їх оставити на свиноматки. Вони длинненькі, хороші. От дивіться, це вес у них більше 100 кг. Цим там 5 плюс місяців. Я оставив їх віддільно посадив вже на обичне питання. І от дивіться, 100 плюс і гляньте, яка обична свиноматка. 300 плюс. А 100 плюс, кажеться, така маленька, это, взагалі манюнька. Ну, Подивимося, як вони будуть загулювати, і що там. Це е, діти е, Нюркини канторші. Канторша покрита дюрком. І я її хочу покрити оцих і ще раз перекрити дюрком. Тобто буде основна, основний процент дюрка і якийсь там менший процент петрена. тому що тому що нюрка це петрендюрок у нас покрита, а а тут я виведу, щоб воно було, виходить, якби навит один-один дюрок, але форми чуть-чуть петренські. Отак. Думаю, вийде. Це вже тут одна помість петрена і дві помісті дюрка. Тобто два скрещування дюрком і одне петреном. І, ну, ще перекрию потім дюрком і подивимося, я думаю, хороші. Вони такі і длинні, і такі з формами отлічні. Ну і будемо наблюдати. Ну, Ну що, їм, во-первых, їм не холодно, того вони туди не йдуть під лампу. Там он один під лампою, один он гуляє, її рідний. А ці три прийомиша кучкуються. Ну, зараз через час, як їсти захотять, вона їх позове та підуть та й будуть їсти. Сьогодні та вже й забудуть, що в них друга мамка, я думаю. Вона все вже успокоїлась. Оце вже називається успокоилась. Вона знає, що їх покормила, поэтому їй там бунтувати особо смисла нема. А так. Ну, я думаю, можна виключати світ і уходить, хай віддихать, бо ми тільки вон дивіться, що вони. Вони понаїдалися і сплять, що ці, що ті. дай Бог, все буде нормально. Так що всім пока, всім щасливо.